Bueno, na, na ocasión anterior, que como non mudou absolutamente nada, o lógico que presentásemos exactamente a mesma solicitude, literalmente incluso para que dase patente que non se fixo absolutamente ningún caso, nin da exposición de motivos, nin de absolutamente nada, dixen que o señor Gómez Alonso perdera a oportunidade de viaxar nese convoi e sobrevivir E o dixen para decir que entón entendería como outra persoa que tamén se apelida Gómez, pero non Alonso, senón Gómez de Imón, Teresa, deputada popular en Madrid, que como consecuencia eso sobreviviu, tildou de terroristas ao presidente da Renfe e da DIF, públicamente. Se usted non entende eso, é problema seu, dame igual, a min non me vai provocar, porque non ofende quen quer, senón quen pode e a min non me vai ofender unha garabata morango. Estamos? Ben. Sí. Eh, quero decir simplemente que o xuiz sinala que hai responsabilidades políticas, pero tamén di, como lógico, que el non pode entrar a xuizar por elas, porque el ten que limitarse a o, oh, a hipótese de, de comisión de delitos, polo tanto, o plano penal e non o plano político, pero que eso incumbe a outros órganos políticos. Agora, nos outros órganos políticos como este, pois se o Partido Popular considera que aquí non se pode facer política, nin politizar os feitos, que se que non son políticos, cando hai decisións da alta administración do Estado, de reducir uns orzamentos, de suprimir un sistema de seguridade vital, cando se ven aquí a dicir ainda ahora que alta velocidade que é mentira, porque ni siquiera o ancho da vía é máis que o convencional, e os trens de alta velocidade de toda Europa e, en, e, eh, e no Estado español igual teñen un, un ancho de vía diferente por lo tanto non diga usted eso ou digo, sí, sí, perfectamente que era perfectamente retratado que vostedes siguen ser lo mesmo de sempre eh, perdonen, é eh, só unha cuestión máis eh? son precisamente víctimas que sobreviviron e vostedes de que se rí tamén todo entón, isto é unha traxedia ríense ese é o seu talante ese é o seu talante Ligou pouco de novo vostede, señor conselleiro Hernández, como decía na radio, ou que ligaba con non sei que outras cousas, que sus, as súas declaracións importantes políticas. Son precisamente vítimas superviventes as que piden a Comisión de Investigación deste Parlamento. E son as que, cando se denegou dixeron era o que nos faltaba, que por cima de burros apaleados e que non se nos faga caso. É dicir, non consideran vostedes a eses como cidadáns, son simplemente envases de yogur cheos que cando se utilizan sacando os votos votanse ao lixo, Dispendere a la natura que é o que fan vostedes. Moitas gracias.